Забей, Никита! Давай, Никита, стой, стой, смотри. Ничего страшного, Никита, как угодно, все что угодно будет. Я тебе помогу, что ты Одного второго номера он стоит на Это риск. торопись, Тёма, не торопись. Давай, Гук, давай. Ваня, Ваня, Ваня, Ваня, Ваня, Ваня, Ваня, Ваня, Ваня, Ваня, Ваня, Ваня, Вода, давай. Денис! Денис! Денис! Южка! Южка! Ура! Включите дюшка, по-любому. У меня под контролем родителей, это хорошо. У меня был под контролем сейчас мы гоняли за тобой. систему поблагодарили соперника. Вы молодцы, ребят, вы молодцы, ничего страшного не